Grüß dich, Servus, welcome zu den Austrian Snowpark Days. Wir haben viele junge Kids aktiviert, haben eine coole Saison gehabt, wir haben Spaß im Park gehabt und von dem her seid dabei nächstes Jahr, auf geht's, boom!